السلام عليكم هذا هو الدف اللي درناه في الاول ها هو كملناه ديال ضربه في الثوب دروكا غادي نديرو الحبكه ان شاء الله بحول الله البنات كي دايرين لاباس بخير هاني عندكم الحمد لله الله يعجبكم هذا العلامه ان شاء الله باش تعلموا الرمض كنديرو هكايا نضربو ضريبة كرتو بحال هاك هاكا ونزيرو هاد الضربة هكايا ونعاودو من هنا هكا هكا بين التوب والضربة ونجرو لهنايا هكا نعاودو نجرو تاني أه. باش نتعلمو هاد الحبكة هي الاولى عاد باش نبداو الدرس ان شاء الله بحول الله الضريبات يكونوا وحده حدا وحده بحال هاكا وحده وحده وحده الفرق اللي خلينا هنا نعاودو نخليوه هنايا باش تجينا الحبكه زوينه الا بغينا نديرو فيها الدرس من فوق الدرس تجي مزيانه الظاهر هكا حبيبها بحال هكا في الثوب ونعاودوها تاني الخيط داير هكا على صبعي ونعاودو نديرو تاني هكا هاهي نعاودو تاني نديرو ضربة أخرى هكا كنديرو هاد الحبكة كلها ندورها على هاد الطريف باش منها كتلصق لينا في دماغنا ومنها كنتعلمو لها مزيان طريف إلا خدمناه ندورو ليه الحبكة كلها باش كت... الخدمة كتلصق في العقل ماشي نخدمو غير واحد الشوي داك وصافي خص يكون شي حاجة طويلة هكا بزاف باش تلصق لينا في دماغنا والضريبات يكونو مستفين بحال هكا متكونش ضربة خارجة لهنا ولا داخلة للفوق بحال هكا واللي بغا شي حاجة يصيفط ليا نفسر ليه دخلوا عندي وديروا ليا المتابعة الله يجازيكم بخير بناتي راه عارفيني بناتي اللي علمت راه كيعرفوني واللي وبناتي الاخرين اللي باقي بغيو يتعلموا ان شاء الله حتى هما راه بناتي هاكا كتجيك هادشي هاد الحبكه زوينه كنديرو فيها هاد الضرس اي ضرس نديروه فوقها كتجي يجي مزيان كتجي الخدمه زوينه انا غنبدا معكم ان شاء الله هاد السلسله حتى نتعلموا ان شاء الله الراندا ونديروا الكروشي ونديروا نبات العكيك وخياطه بليد اي حاجه تبغيوها قولوا لي نبداها لكم ونديرو فيها سلسله بحال هكايا ونعلمها لكم هاي شتي حبكة كي تجي تجي زوينه تجي زوينه هاد الحبيكه راه كنخدموها لكلشي اي حاجه ديري بغيتي ديري سريبتات ديال الطبلات ديري ليهم غير هاد الحبيكه هكايا وها حنا درنا واحد لاناب تما بديت لكم شي طريف بحال هكايا غادي نديرو الطرف هكايا ونخدمو ليه الضرس ديالو هادي ديال الضربه كنديرو ليها الحبكه وغادي ندير معكم ديال ضربه وحده ونجيب لها الضرس ديال واحد ان شاء الله بحول الله ها الله يسخر لكم البنيات اللي ناويه تتعلم غادي تتعلم ان شاء الله ها هي جات طرقة زوينة هاد الحبيكة كتجي مع هاد الختمة هادي مع هاد الخديمة كتجي مع هاد الحبكة هادي ها هي